sempat lagi nak tayang tahun sini <laughs> sempat lagi tuan-tuan nak tayang lagi tahun sini ok baik yang baik daripada Allah yang lemah daripada saya ampun maaf sekali lagi uh, saya kata tadi saya janji saya nak ajak satu doa yang tuan-tuan jangan tinggai doa ni doa ini para habaib akan baca 10 minit anak cucu Rasulullah akan baca 10 minit sebelum buka puasa. Jangan tinggal doa ni. Saya baca tuan-tuan dengar. Lepas tu kita akan ulang seorang tiga kali. Boleh? Saya baca tuan-tuan dengar dulu. Lepas tu kita akan ulang tiga kali. Lepas tu tutup majlis. Habis. Okey? Wassalamualaikum. Ala Sayyidina Muhammad. Baik, doa dia. Dengar elok-elok. Siapa nak rakam, rakam. Siapa nak sebar, sebar. Siapa nak ni, buat. Siapa nak hapai, hapai. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Allah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuun, tuhibbul 'afwa fa'fu anni Tu doa dia. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dengar, lepas ni kita ulang sama-sama. Doa ni yang antara orang yang awal ajak saya doa ni uh, Ustaz Said kadeh Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri semoga Allah merahmati dia amin Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah As'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni amin tu doa dia kita baca sama-sama nanti tuan-tuan ni lah Ay, kalau ikut ayah saya sahur ada doa saat lagi subuh tu ada doa tengah malam ada doa ayah saya punya banyak doa dulu masa kita kecil kita doa. kata apalah pak aku duk baca doa macam-macam dengan bila dah besar lagu ni baru tahu kata banyak benda dalam hidup hang tak boleh settle melainkan dengan doa saja. Bila ada besar lu ni tu punya menyesal tak apa ya doa bapak kita nak baca. <laughs> Nasib baik bapak saya hidup lagi alhamdulillah. Ha, boleh doa hantar pahala pergi kat dia lagi sambil duk hidup. Ha, bapak saya duk hidup lagi nasib baik. Dia tengok anak dia duk baca doa dia pun dia seronok lah kan. Alah ya Allah. Saya masa kecil kenapa? Ah, bapak saya duk baca doa. Saya bodoh. Kita bodoh. Masih baik tak mati lagi cerdik rugi kalau tidak oh, Ramadan berlalu lalu tu no? jom kita semua hilangkan kejahilan kita semua mari kita baca sama-sama saya baca tuan-tuan ikut bismillahirrahmanirrahim ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سكيلة lagi بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni lagi sekali tak apa sebelum lagi sekali tu try dulu baca saya nak dengar dia kata punca selera ni tak apa try dulu nak dengar jadi kita. tak ok satu dua tiga cantik cantik dia jadi lagu macam dia berkata kalau sudin baca bunyi arak ajis baca bunyi syair ramli baca tak bunyi langsung <laughs> bismillahirrahmanirrahim Tadi rasa baca macam bunyi dah betul tak? Bila dia nak suruh baca sendiri dia jadi tak mau keluar. Hati mana tak tahu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. أسألك الجنة أسألك wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni amin doa ni sepuluh minit sebelum buka puasa kata ulama da'watun la turad doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala setiap hari baca doa ni lepas tu payung doa yang lain tengok saya ni macam topik lain lah ni tak habis-habis lagi ni ok saya set masa saya baca doa tuan-tuan tengok saya Tuan-tuan nilai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuun. tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من تأتنجو اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين minta doa Quran pula tadi sekarang minta untuk anak-anak pula tengok saya doa saya, saya, saya buat ni rakaman ada ni tak apa nanti tuan-tuan boleh pilih الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب جعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء من تأجه daripada دجال اللهم إن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا أمبون دوسا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين khasirin syahadah depan Allah Ta'ala Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Doa ampun semua orang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Penutup Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Berapa minit? Baru dua minit. So jangan ingat sepuluh minit tu sekejap ya. Eh. Doa saya baca apa-apa banyak tadi baru dua minit. Karang doa tu letak dekat meja, doa apa yang nak minta setiap kali. Ibu-ibu especially orang yang puitis duk tulis siap-siap doa apa nanti ayah baca doa tu di meja makan. Sebab kalau suruh baca yang macam saya saja pun dua minit. Baru dua minit. Duk ada lagi lapan minit takkan nak nganga, duk pegang kurma duk lugu tu. Betul? Ha, jangan jangan lapan minit tu doa makbul. Macam saya kata tadi, jangan biar doa makbul tu dia berjalan lugu tu. Ambil dia buh kat kita. Tapi nak ambil dia kena ada skrip, tak ada skrip nak baca doa apa? Susun doa banyak-banyak. Baca. Lekat kat meja makan. Doa ni untuk makan. Masa kita nak makan lagi 10 minit. Baca yang ni ayah agak-agak jemu pas kat anak sulung pas kat kakak pas kat adik pas semua boleh baca doa tu setiap hari orang berbeza baca ha ni strategi saya share dengan tuan-tuan semoga Allah janganlah samakan kita dengan Habib Habib-Habib semua doa dia berhapai kita teka-teka tu blur lah macam doa apa dah lagi maknya nak minta apa ni lagi minta saya ada emas ya Allah berikanlah dia eh pakai duit mana minta doa ada mahnya terlupa nak kita pakai duit dia ha, itu macam mana ha, ah, itu saya pesan kat tuan-tuan ya. ada skrip kan nanti bubuh kat meja baca doa suruh anak sulung baca anak ni baca bagi semua ada tanggungjawab baca tak tahu doa siapa makbul Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf lagi sekali daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته